Saluton cara e kai venon al nova episodo. Mi ne montros mian visagion hodiau, char la vetero est stiel bela che ci postagmese mi promenis la tutan urbo centron por rigardi la bellezza de la urbo. Kai mi volas cun partigi iom cun vi. Do restu cun ni, cun meditu cun ni, kai giu Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Mi volas legi kai mediti kun vi sur el tiro kiu venas el la oka congresso iaro 1912 en Krakovo. Mi legos el pagio quarcent sep. Dudec quin iaroi, grandegan gravezon havas tia pezzo da tempo en la historio de lingvo artefarita lingvoi naturai crescas tute tranquille, char, cum tia lingvo, neniu curagias fari iain experimentoin au flexigin lau sia gusto. Sed, pri lingvo artefarita ciu opinias che li havas raiton de vocio, che li povas au ec devas directi la sorton de la lingvo lau sia compreno. La il qui un mi electis eh, ci por cum mediti povas doni alternativa respondon alla demando qui al esperanto estas mal simila alla tiel nomatai natura linguoi facta ne temas pri la structuro de la lingvo kai ech ne temas pri la uso de la lingvo, char ecde la momento en kiu Esperanto estas usata, gi igas exacte simila alla naturae lingvoi tiel nomatei. Sed la punto estas che la ideo malantau esperanto pri artefaritezzo quasi oraitigas la homoin flexi la structuron por usi belan verbon cion Zamenhof mem usis en citio el tiro sen comprenante che tio povas detrui cion, char neniu mastras la lingvon. La lingvo, alivorte, appartenas al la comunumo de usantoi, cai giuste pro tio. ech malgranda propono povas causi acra in discutoin. Ni ne surprisigiu pre tio, cae do ni estu tres in gardai, anto ol proponi ion ain, ciu povas tusci la structuron de la lingvo kai eble tio estas generala pripenso antau ol ion eh, kiu bone funkcias pripensu de nove du ciu vere valoras la penon sin aventuri en eh, tiun eh, malconatan landon Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.